百秋武道具店の動画はいというわけで店長の動画ですお元気ですか今日は足の話しましょうやっぱり剣道は手で打ってるように見えるんだけど足が大事足で打つんです足の話もね本当にいっぱいあってまたごめんなさい長くなりそうですでもみんな上手になってほしいからまた3本立てなりそうです じゃあ早速だけど、みんなね、その普段の稽古の中で足の練習、足さばきの練習やると思うんだけど、一体先生はね、どういう剣道の動きをやってほしくて、みんなにそれを教えてるんでしょうか理想の剣道の時の動きっていうのはね、まあもちろんすり足とか送り足とかそういう話は後からするんだけど、まず大きいイメージとしては、自分は白鳥だと思ってください。白鳥って 水から上、上半身は優雅に泳いでるでしょ優雅に泳いでるでしょでも、水から下、下半身はブワーっと泳いでる。あのイメージです。普段ね、みんな歩く時っていうのは、こうやって、まあ、こうやってぴょんぴょんぴょんここんな感じで歩いてると思うんだけど、この時って上半身も一緒にこうやってふらふら動いてるわけね。剣道の時には自分は白鳥になったと思って、上半身っていうのは高さ上下しません。横に動くだけ。横に動くだけ。どうやって動くか。下半身だけで動かすんです。 下半身だけ動かしてスースーって動き方頭肩左手腰この辺動かさない動かさないこういう動きしてあげたいんですよ普段歩く時はこういう動き剣の時はスッスッ大きくも小さくもどっち向いても一歩ですぐに何の準備もなしにスッと動きたいこういう動きやりたいんですよ大人の人でもそうですよ上に打つ時に上に飛んじゃう人足上がって上に飛んじゃう人これ違うんですよ 頭、肩、腰、左手動かさないです。これはもう水平に動くだけです。そのために大事なのは、まず足の位置、体重バランス。店長が幼稚園だった頃の話。当時私の田舎にはベビーカーなんて洒落たものはまだありませんでした。幼稚園ではベビーカーではなく鉄製のカゴにタイヤがついた乳母車に45人一緒に乗せられていつも公園に行ってました ある日、友達の T 君がなぜか2本の木の間に挟まってました。おい、助けてくれ任せとけ私は引っ張り出してあげようと T 君の手を引っ張りました。痛い痛い痛い痛い痛いなかなか出ないので、私はさらに思いっきり T 君の手を引っ張りました。ボキなんと T 君の手が折れてしまったのです。いや、わざとじゃないし、とりあえず先生呼んでくるわ。駆けつけた先生たちは大慌てで、T 君はそのまま病院に運ばれました。 翌日 T 君の腕にはギブスが巻かれていました不謹慎人もちょっとかっこいいな俺もギブスやってみたい自分が原因であるにもかかわらず店長はそんなことを考えていましたその2日後事件が起こります T 君はまたいつものようにみんなで乳母車に乗っていましたすると突然「痛い!」T 君は今度は乳母車のタイヤに自分で腕を突っ込んで挟んでしまいました先生 T 君がまた腕痛いって言ってる T 君はまた病院へ運ばれました翌日幼稚園に来た T 君は両腕にギブスを巻かれていましたもう痛そうかわいそうといった気持ちよりも両手にギブスという見た目のインパクトの面白さの方が勝ってしまいみんな笑いをこらえています先生でさえ少しにやけていましたそこから T 君は一瞬でみんなの人気者になりましたおしまい 早速足の正しい位置なんだけど、これはもう基本中の基本だから、みんな何回も聞いたことあると思う。だけど、ここで差がつきます。なかなかもうこのままっていう子は、あ、知ってるよ、またその話だよ。もう何回も知ってるし、できてるしっていう子。このビデオ見て上達する子は、いや、もう一回だけ見直してみよう。立ち上がってすぐ同じようにやってみる子。こういう子は上手になります。だから知ってるって言わずにね、もう一回だけ見直してほしいの。特に左足。 なぜか、今から大事な話するよ。剣道って右足から打てとか右足から飛べとかってなるんだけど、その右足を動かすエネルギー、パワーっていうのは、実はその元は左足にあるんですよ。だから大事なの。右足から上手に攻めない、右足から間合いをうまく詰められない、踏み込めない、左足が残っちゃう。これみんな左足がしっかりしてないからなんです。もう最初に言っとくと、左足の膝の裏曲がってる人、これ打てません。 と同時に左足のかかとが床についてる人これも打てません商談審査の審査員の先生が言ってたんだけどもう消去して立ち上がった瞬間左かかとついてるなんてもうこれダメだよね早く打ちたい遠くに打ちたい素早く打ちたい左足引きつけたいまずは左足1回見直してください まず、えー、左右の足の幅は、えー、拳1個分です。そして、えー、右足と左足の前後はですね、右足のかかとと左足の先、ここを同じラインで揃えてやります。そしてポイントは、右足、左足、両足ともつま先を相手の方に向けてるんです。相手の方に向ける。でね、右足は簡単なんですよ。問題は左足。左足がこう開いちゃう人いるんです。これ、種目足って言います。なぜダメなのこれは、みんな前に飛びたいんだけど、左足がこう向いてると力が入らないんです。 力が逃げちゃう。前に飛べない。そして相手から見た時に打ってくるのがバレるんです。これのせいで。で、最後に体が本当はこう相手に正対してたいのに、これが開いてると、こうなってるんですよね。こうなってる。開いちゃってる。だから、これをグッと戻すっていうのは、これだけだと難しいんだけど、グッて戻すってことは、まず体をこう入れないといけない。左腰を 凍れない。おへそを相手の方に向けると同時に、左足がやっとこっち向くんです。ただ、これだけだと不十分で、そこから打とうとすると、両膝の内側に、もうボールでも挟んで、それをこう押し込んでるような、両膝の内側にそれぞれ力を入れると、ぐっと入るんです。なんでこれ足こうなりたいかっていうと、 剣道は右足で攻めろ攻めろってやるんだけど、その右足で攻める力の源が左足になるんです。これをぐっと張ってないと、右足から攻めたり、打って出たりできないってことですよね。そして左足が開いちゃう。こうなっちゃう。ク足になっちゃう。これが治らない一番の原因っていうのは自分で気がつけないことなんですよ。気がつかない。本人はこうやってると思ってるんです。 なんだけど、周りから見たり、先生が見るとこうなってるんですよね。だから、まずはビデオ撮って、スマホで撮れますから、こうなってんだよっていうのを気づかせてあげる。それだけ。そして両足とも相手の方に向いたら次は左足のかかとですね。ここを少しだけ浮かしてやります。浮かす、浮かすっていうよりは、むしろこの左足には上からこういう方向で上から下に踏ん張る力がかかるので、ここを あえてことさら浮かすというよりは、むしろ下げる、つかないとこまで下げる、ギリギリのところで踏ん張るっていうイメージの方が近いと思います。そしてここからが差がつくポイントなのでよく聞いてほしいんだけど、このかかとを少し浮かした状態っていうのは、これは実はね、めちゃくちゃ疲れるんですよ。だから、初心者の人とか、一般の、我々一般の人もそうですけども、どうしても稽古の途中で疲れてくるとかかとがついちゃうんですよね。でも、これやっぱり楽なんだけど、かかとがついちゃうと打てないんです。 だから少しでも1秒でもその1回の稽古で長い時間意識してかかとを左かかとを上げるようにしましょうそしてまた大事な話があってこの左足のここここわかるかなここここ、ひかがみっていうんだけど、ここがこう曲がっちゃってる人、 曲がっちゃってる人っていうのは、これもやっぱり飛べません。いくらかかとが浮いてたとしても飛べません。これなんでかっていうと、体重のバランスになるんですよ。これほら、前足、右足ばかりに体重が乗ってしまって、こっちの足全然効いてないのね。本当は正しくは両足均等に体重を乗せないと前には飛べないんですよ。なんだけど、こっちがもう緩んじゃってるから、前足にばかり体重が乗ってしまって、これ飛べないわけ。正しくはどうするかというと、この 鹿髪を中心にふくらはぎ太ももの裏少し伸ばすんです緊張させるの伸ばすでも伸びきっちゃダメなんですよ伸びきっちゃうともう力入んないしかかともついちゃうわけだから少しだけ少しだけ少しだけここ緩めるこの左足後ろの 鹿髪、この辺りがうまく伸びてるかどうかっていうのはね、一発でわかる方法があります。これ、袴を見ればわかるんですよ。鹿髪がいい具合で伸びてる人の袴は、ここがまっすぐストーンなのね。ストーンなんだけど、鹿髪が曲がっちゃってる人の袴は、ここからストーン、ストーンっていう風になってます。ストーン、ストーンっていう風に袴がなってます。ここに、こういうくの字の折れ目ができちゃうんですよね。まっすぐいい感じのがみの人は、袴がストンと、こうなります。 左足、後ろ足のがみを中心にふくらはぎともも、緊張させて少しだけ緩めて、あと左かかとも少しだけ浮かします。そして前後の体重バランスは50-50。両足に体重を均等に乗せると、一瞬でドンと打てる足になります。 最後にすり足って話をします。すり足っていうのは、まあ、普段ね、みんな歩くときにこうやって足上げて歩くと思うんだけど、剣道の足の動きはこれやりません。剣道の足の動きっていうのは、足の裏を床にするように、こういうふうにするように動きます。そしてなんでこのすり足しないといけないかっていうと、最初に覚えてますか剣道っていうのは、体の上半身っていうのをできるだけ動かさないで、水平移動がしたいって言いましたよね。だから、こうやって歩いてると、ぴょこぴょこなっちゃうんですよね。だから、 これをすり足ですすっと吸って、すればこういうふうに動けるよ。そういう話です。 この次のビデオで出てくるね、えー、送り足とか、えー、歩み足とか、えー、継ぎ足とか、そんな足、みんなこのすり足でやるんだって覚えておいてください。じゃあ最後にこの1本目のビデオのまとめをしておきますね。剣道でいう右足からの攻め、え右足からの打突っていうのはすべてしっかりした左足が必要だって話でした。え2番目は、両足ともまっすぐ、え相手の方に向けるとこう開かない、種目足にならないって話でした。え3番目は、左足のかかとを少し浮かすって った話でしたね。4番目は、左足のひかがみ。ひかがみ、膝の裏をしっかり伸ばして、ちょっとだけ緩めるってことでした。で、5番目は、えー、右足と左足の体重バランスは均等、50対50ですよと。で、最後に、剣道でいう移動は、すべてすり足で行います。頭がぴょこぴょこしないようにすべてすり足で平行で行います。ってことでした。今日はこの辺りで。